Basi tunauza kwa jumla rejareja bidhaa zetu zote hizi. Tupigie namba za simu ambazo unaziona katika tangazo hili hapa. Huyu ndiye Baba Akam, huyu ndiye mwamba wa miamba. Hakuna mtu mwingine zaidi yake, yeye anaweza kupatia kilichokuwa kiko bora kwa wakati uliokuwa sahihi. Unaona hadi diski hizi hapa. Unaona flat screen, tablet za ukweli, laptop za kufa mtu, keyboard pamoja na keypad za ukweli kabisa. Tupigie namba za simu hizi hapa, au unaweza kutembelea moja kwa moja ofisi zetu ambazo ziko katika viunga vyote vya Motown Kilimanjaro, Moshi ya mjini. Unaona mambo haya, brand new computer pamoja na huduma zake za matengenezo, yani maintenance. Unaona mambo haya basi flash disk pamoja na memory card safi kabisa mtoka kama kawaida. Huyu ndiye Baba Akam, hakuna mwingine. Anaendesha episode ya 31 ya picha yetu kali kabisa hii hapa, au sio? Wewe tu kaa kwa kutulia, mzee baba, tunapiga bao. Karibu sana. Basi safi sana mkali wangu, kweli kabisa, tuko pamoja. Endelea kupatia huduma zilizokuwa ziko bora. Yeyote ambaye alishapata huduma kutoka Baba Akram hakika alijua kwamba hapo ndipo kwenye kitengo maalum ambacho unaweza kupata raha tu wewe tu nyumbani kwako pamoja na ofisini. Kuwa smart nyumbani kwako, kuwa smart ofisini kwako. Basi jiunga na mkali mtaalamu Baba Akram, huyu ni mwamba wa miamba basi tunapiga bao. Episode ya 31 hii hapa, karibu sana. Bado niko na Awilo Studio, si mchezo mkali wa kuuza zile booster mziki mkubwa kabisa in the house. Anakodisha pia miziki bomba kabisa kila siku na kila wakati. Huyu ndiye Awilo Studio, kuna mwingine. Namba za simu ulikuwa unaziona zinaning'inia pale juu muda wote pale, au sio? Kuanzia pale tulipokuwa tumeanza, mjomba. Basi wewe amenipa shavu kabisa, mtu wangu, na mimi nataka nikuambie kwamba Awilo Studio ni muuzaji wa miziki mikubwa na mkodishaji wa miziki mikubwa. Hakuna haja ya kukodisha miziki ya kimbanga, au sio? Iko miziki iliyokuwa imekwenda shule, yani sherehe kama mahafali yote lazima ipendeze, mikito tu, alafu naisoshe kwa mauzo yake, ni bei poa. Pia unaweza kununua mziki mkubwa, spika kubwa, basi kwa bwana Awilo Studio studio ambayo anapatikana pale Kahe au sio ni Kahe Pabu, barabara kuelekea sokoni pale, alafu na Isoshe pia anapatikana himo ya pale stendi. Huyo ndio mwamba miamba, kuna mbanga mwingine anakuja hapa, si mchezo. Huyo ndio mkali wao, mkali wa ukwe, si mchezo. Angalia sasa hili pozi baba, baba, baba, baba. Angalia hili pozi hapa mzee, lazima ufurahi, manake huu mlalo hapa ni kwamba baba, baba. Angalia hii <laughs> sogea full, si mchezo, ni kizaazaa hey. Basi ni kizaazaa, si mchezo. Mbona mambo hayo? Basi yaani jamaa anakuja kuamka amechoka, dada anacheka bado yeye yuko kwenye usingizi utakaoamini. Ni kwamba akaambia sawa, mtoto wa kike huyo ananiboa. Hebu ngoja tena nijaribu. Ilibidi alale tena kwa mara nyingine yaani lala yao ilikuwa ni shida. Binti analala vibaya kinyama. Sasa kama umelala tu kama bofunga inakuwaje? Angalia mchezo huu hapa, analala tu kama bufunga tu, utakaoamini. Sasa binti watu ni kwamba ndio kama hivyo, kabinti kwa watu kadogodogo kakilala na mwanaume ndio kama hivyo, si mchezo hii. <laughs> anamtafuta yuko wapi, kwamba atakuwa ameenda wapi. Ani, usilie, msubirie. Yuko wapi sasa? anamtafuta hapa. Haonekani. Kumbe mshikaji huku huku, si mchezo. 어젯밤에 너한테 넋을 잃었다. 왜? 너의 그 고약한 잠버릇 때문에. 무슨 소리야. 내가 얼마나 연술로처럼 사는데. Imeleta tabu. Hai. Basi baadaye. Sasa sijui kwamba usiku kweli kuna kitu kilifanyika au ilikuwa ni usumbufu tu kama jinsi ulivyokuwa umeona. Nimesema niko na wili Studio hapo, namba za simu ziko juu. Mkali wa kuuza mixa na miziki mikubwa pamoja na kukodisha, mambo akifungua kinywa slesi pamoja na jamu ya ukwe nikamwambia Vai, ah, dada anajidai kashakuwa mke wa kuchagua, sasa zaga hapo. mambo haya, chagua kitu ambacho mshikaji anatakiwa kuvaa. Ni kwere Kibaro eh, taendelea tu kuniangalia namna ya samani anafutafuta viatu vya mshikaji nini aje anajidai ni mke mwema. Akaona labda vifaa akasogeza hivi, akaambia na Hector, tutafikiria kwako eh? Akaambia kweli, hapa bado kujawa kwako eh. Basi asubuhi na mapema wanatoka kitu da. <laughs> Binti amini kujisemea tu Ko- Yaani amepata feeling tofauti sana nilipokuwa nyumbani kwake hapo hapo magetoni. Oya, 무슨 상상을 또 하는 거냐? nini tena? 하지 말자. Akameangalia bwana, usije kujiingiza kwenye mambo ku- nikashindwa kukuelewa tena. Oho. Hmm. 연결이 되지 않아 이 소리수 프로그램 namba unaopiga ipatikani. ajawe kuchelewaga kabla no. Kuna jambo ambalo limetokea kwake nini? Sasa watu wanajazana hapo, ndo wao wanaingia kazini. Kumbuka msela uko juu, alikuwa hapa, alishakuja hapa, watu wamejazana hapa. Mbona simu yake ya biashara iko hivyo, kulikoni? yeye kwa sababu ni mfanyakazi hapa lazima aangalie baisojo mbona alikuwa amevaa nguo kama hizi siku ya jana 아 걔? ni yeye 홍조 너희들 언제부터 야 좋겠다 akamia nyewe ili mlianza lini kudate isee jomba 어땠어? 아니 자세히 좀 말해보라니까 manake watu wameona wakuja wawili hapo sasa watu wakaanza kujiuliza umeanza kudeti saa ngapi we mshenzi we unaongeaongea nini hapa njoo hapa 어머니! 어 무슨 얘기입니까? mama akaambia nini 너 어떻게 그렇게 잘하니? mbona macho yako ni shapu hivi 연장법. 제발 좀 어떻게 해요. 그리고 이게 무슨 akaambia sipendagi vitu kama hivi mama sawa sijui kwamba hata hivyo sijui kwamba unafanya nini hapa 예한이야 akaambia hani 응 vipi kuhusu 괜 찮아졌어. huko vipi akaambia niko vizuri najua umepewa dawa 그래 mambo amekwendaje nini 그거 ilikuwaje niambie 목소리가 너무 들떠있어. mbona unaongea kwa sauti kubwa hivi 별로 hamna kitu 보고할 만한 일은 kama jinsi ilivyokuwa nimetegemea au kama jinsi ulivyokuwa unategemea oh mungu wangu ni kweli kabisa 그러고도 hivi kweli ni mwanaume huyu 믿을 수가 없 sikuwa ni ni ni nini 좋니? 아 초콜릿은 chokoleti vipi ulimpa machokoleti yale 짠. chokoleti mungu wangu 생각 잊어버렸다 akamea lisahau kuhusu ulisahauje 사랑의 고백인데 ile ndo sasa ile chocolate ilikuwa ni ukweli ni love confess ile yaani toba ya mapenzi jamani mimi nifanyeje jamani alikuwa anapaswa kumpa zile chocolate sasa Sasa kumbe hakumpa hata kidogo. Mbuka binti alidondoka siku ile kwa sababu ya stress nini ni aje. Karibu Bogo juu Bo? Nini? Kweli kabisa. Siku siku mzima Baisojo pamoja na na Hani wote umelala usiku mzimani. Eh. Mbona inaleta sasa 그럼 우리한테 얘기 안 할 오한이가 아니지 너 또 뭐 잘못 알고 그날 그게 비 맞고 돌아다닌 거 아니야? au umesikia mambo ambayo ni tofauti tena 키스 키스에 이어 천 lile busu la siku ile ya kwanza 이긴 대박이 kumbe limeleta habari nzuri kwelikweli 이제 다 끝났어. anamweleza bonge akaambia kila kitu kimefikia mwisho we jugo 저 봉준 bojugu Barcelona kwamba kila kitu chake kimefikia mwisho. Kama amefikia hatua kulala usiku kucha, ni kweli ulala huko? akambia ndio. Kwa hiyo chumba kimoja alafu na kitanda kimoja, si manake? Kulitokea jambo kwamba kutokea jambo lolote, tulala tu kama mtu na dada yake. Rafiki yake ndio hivyo anauliza. Akaambia ni juri Akaambia vipi, umewahi? Binti anashangaa, jamaa amewahi. Dada wa watu wakati tamaa, anakaa kwenye siti ya jirani pamoja na mtaalamu huyo. Akaambia mla kitu kilichokuwa kimetokea, ina maana kwamba hujui? Akaambia ni sawa, na ni kweli haiwezekani. 승주야 이따 아빠 끝나고 akaambia baada ya masomo hapa wakitoka darasani tukapate chakula cha mchana kwa pamoja jamaa akaambia sawa mna shida sasa binti analala tu "Wewe vipi mbona unalala huku unaandika inakuwaje twende mtume 근데 딱 죽겠어. 미나 너는 시험 공부 안 해? 열두 과목을 다 하는 건 나한테 무리야. 독고민아한테도 무리면 오한이한테 엄 akaambia alifikiri kwamba itakuwa wakati utakuwa katika wakati mgumu sana lakini kumbe ilikuwa sio kama jinsi ulivyofikiri 알 거야. akaambia mimi nasoma kiingereza tu english tu natakiwa nisome kwa sababu gani 유일한 수업인데 그것마저 펑크나면 진짜 기회가 없어진단 말이야. sina chansi nyingine kiingereza tu 나는 꼭 패스할 거야. basi natakiwa nifaulu kiingereza 모두 다. kuanzia leo nasoma english tu 나간다. na sina muda wa kuongea nafahamu kwamba kiingereza ndo kila jambo english tu ndo kila kitu binti kumbuka juu kiingereza vizuri anaona akisoma kiingereza itakuwa ni vizuri ana sababu mbona mvua kama vile inanyesha inakuwaje 아이고 aigo 이렇게 아유 참 barabara inanyesha 시- 식당 청 wewe sio wewe mshikaji unatokea kantini kule 어 그래 여기 요즘 kwa nini uko hapa 기다리시나? unamsubiri mtu 요즘 기분이 별로신가 보네 vipi mbona kama vile unaonekana kuna shida akaambia mimi siko kwenye mudi lakini 통계하라니까. Manake natakiwa niachane na mapenzi yangu sasa, niakatie. Unaongea nini? Wachana mapenzi yako, mapenzi yanaachika. Eh, acha mambo ya kiduanzi we. Akamimi ndio wa pekee tu nilikuwa nimfuata nimfuatafuata ule wote, lakini hata yeye anijali, ndio kama hivyo. Akambulisha confess kwake kwamba unampenda, akaambia confess. Sasa kama huja unafikiri kwamba inakuwaje? Ngoja nikuonyeshe kama jinsi kuconfess ile. Huona Aisha alishafundishwa. Unamshika mkono mkono demu namna hii. Unamvuta mkono hivi. Alafu mkishasimama namna hii mnakaa hivi. So msimamisha labda ukutani hivi. Unampiga busu. Lazima moyo wa mwanamke utakuwa ni wa kwako. Sawa, hakika mimi nakwambia hivyo ndio jinsi kukonfesi. Kwa hiyo ndio kitu cha pekee tu ambacho anatakiwa kufanya. Basi asante sana. Sasa acha mfuate. Lakini timing kitu cha msingi, timing ndio muhimu. Sasa anamfuata huyu dem. Ah, yeye hajasikiliza kwamba hii mambo ni ya timing, yeye amfuate tu msichana alafu ampige mabusu. Eti ndio jinsi ya kukonfesi kuhusu mapenzi. Mbona italeta balai? ya kwetu macho mzee, ya kwetu macho mzee, baba si mchezo. Yani yake kwamba nikizangazanga. Ngoja tuone sasa. Basi ndo binti anajifundisha Kiingereza, anasoma English kwa kwenda mbele. Unaona mambo haya, ni English kwa kwenda mbele, balaa basi ndo hivyo binti amesoma sana amepumzika sasa mavitu gani tena haya 한이 왔네? 얼굴색이 상당히 안 좋은데? vim mbona uonekani fresh na kwaje 기간인데도 얼굴이 말짱하다. nani atakayeonekana vizuri kwa kipindi cha mtihani 으로 보는 거야. 몰아치기에서 보면 그게 성적이니? 암기력 테스트지. maanake mtihani ni kwamba ni kutesti kumbukumbu zao kwamba ziko vipi sasa vipi kuhusu mitihani mingine kama kawaida 아, 열심히 해서 natakiwa nisome sana 꼭 너랑 같이 수업 듣... kila somo 영어 시험 어렵기로 유명한데 어떡하냐? 너 지난 hiyo somo la english ni gumu sana hapa na ndo kitu binti anachojifundisha hutaka uamini 다시 한번 1년간 같은 수업을 듣는 게 좋을 것 같아. manake waga mtu anayetendi 너도 같이 받 tangu mwaka wa kwanza anafanyaga mtihani na anafanya masomo ambayo kidogo anauelewa nayo huyu ni shilawadi huyu 같은 수업 듣는 건 어때? kwa hiyo inakuwaje tu tu wapiga masomo yote? Vipi, mbona unaniangalia hivi? Mbona unaniangalia kwa ukali hivi? Mpaka naona pagumu hapa. Mambo kupiga kitabu. Kitabu muhimu mjomba. Yeye yeah, mbaki tu na mcheki tu. Hmm. akaambia ah, leo ni mara yake ya kwanza kabisa kufanya mtihani pamoja na mtaalamu hapa sijui kwamba akishindwa kufanya ma kujaza inakuwaje akambadilishia mtihani chapo akampa hiyo hapo alafu yakaendelea ku alichukia kamjazia majibu sekunde za kuhesabu unaona eh? sasa hii waga itakiwi mambo kubadilishana badilishana namna hii 왜 시험을 보다 말고 다 썼어. mbona unaondoka 10분 남았네. shamaliza bado dakika 40 akaambia ameshamaliza kumekucha si mchezo 의외로 간단했다. 그치? 하나도 안 썼네. bado hujaanza hata kuandika hmm? eh. eh. wale ambao wenye akili huaga darasani wanakuwaga ni wa kwanza kufanya kujibu maswali yao. Utakuta mtu wa kwanza ameshatoka, lakini uangalie vizuri, kuna wengine wanaandika ma, machokororo tu alafu wanachomoka nje, maanake anajua kabisa hana kitu kichwani. Kwa hiyo tu sekunde za kuhesabu jaza jaza tu. Wengine si hata wale walikuwa wanaandika mistari ya bongo flava, eh. maanake siku hizi wanafunzi wengine kazi kuimba bongo flava tu, kukariri nyimbo za bongo flava lakini kukariri hata vile walikuwa wamefundishwa wanashindwa. Lakini siku zote masomo sio kukariri, masomo ni kuelewa. Unaweza kariri alafu ukashangaa unakuja kukutana na kitu ambacho hujakariri, itakuwaje hapo kwenye mtihani? Jamaa watu jinsi anavyolalamika, anasema kwamba hujui kwamba kiasi gani kwenye moyo wangu unavouma na haya mambo ambayo anaendelea kutokea, maskini Mungu. kukuambia ukweli ni kwamba 포기할까 마음도 못 썼다. alikuwa anafikiri kwamba ku give up yani kuachana nao lakini na wanafanya timing sasa sijui ampige busu kama jinsi ilivyokuwa imetumwa 에, binti watu mwenyewe amechoka ana mausingizi yake 봐야 될 것 같아. usiku kucha anasoma jamaa analalamika kwelikweli analalamikia mapenzi yake anasema kwa hiyo kwa sasa mi nimeshaelewa hakika mi nimeshaelewa Akame ah, alikuwa na fikra za kuachana na masuala hayo, yaani kukata tamaa, lakini sio kitu ambacho moyo wangu umechagua, wala hakuna hata haja ya kujilaumu mwenyewe kwa sababu sio kosa lako. Manake huyu huyu huyu ndio mtu ambaye anaku ndo kama hivyo nafikiri kwamba umsawa, alafu uanze tena upya yuko radhi kabisa iti binti amsahau huyu jamaa alafu anze upya namwita hani hani analala atamsikii hasikii kabisa kile ambacho jamaa anachozungumza anaita hani 아, 한이야, 네 전화. 야, mbona unaonekana kama vile umelala 봉준구. bojugo ndo kaka hapa marafiki zake na binti wako hapa akaambia harakisha hebu njoo basi hapa njoo chap binti ana usingizi pale alikokuwepo tatizo nini mbona mnaniharibia 뭘 다시 시작하는데? 그날 밤 una maana gani ya kusema kwamba aanze upya 털끝 usiku 부렸다더라. 지, 진짜가. 그래 진짜래 야, 백승준, 인마 진짜 살아있네. 아유, 봉준구. 네가 백승도 칭찬을 다 한다? 야, 야, 야, 야, 너 manake ule usiku kwamba hakufanya jambo lolote binti hata kidogo ni kweli wao si wanafahamu mara akamchukua binti akambeba anabeba sojua hakufanya kitu chochote usiku ule hilo ndilo jambo waliokuwa wamelitambua yaani hawakufanya kitu chochote kile ndio maana yake 원이. 너 나랑 사귀자. haya tena kuna namba nyingine hapa gintai wewe umefika saa ngapi hapa namba nyingine hii hapa amerudi shuleni huyu sasa nyinyi mnaangalia nini nilele kafanyeni mazoezi huko 너 무슨 무슨 헛소리 하는 거야. 한의에서 임자 있는 몸이야. 농담하는 거 아닌데. akaambia mi simtani mtu mi ni rafiki yake na sukunso 학교 다닐 naitwa kim gintai 대당. nakuja hapa na nitaanza hapa kwenye hii shule tusalimiane akamshika mkono hebu niache wewe alafu naye ni bunge la hensam hutakauamini 야, 그래서 니들 온 김에서 인사해라. 저 니들 테니스부 선배야. mpeni hai huyu sumbai amekuja kujiunga kwenye klabu yetu ya tenis hapa haya rudisheni tarabu zenu huko nendeni kafanyia mazoezi huko 웃긴 놈이네. sasa 네가 한일 좀 언제부터 알았다고 갑자기 나 saa ngapi umemjua huyu binti hapa unakuja tu kwa ghafla tu 오한이 꼴 백승조. 알고 있어. au hujawahi kusikia kuhusu habari ya binti huyu na baisojo 고 등학교 kwamba anampenda baisojo 보고 있었어. 그럼 왜... 특별히 둘이 사귄다거나 하진 않잖아. 그렇다면 나한테 mbona haijatangazwa kwamba mna deti 말이지. kwa hiyo bado mi nina chansi pamoja na wewe 가, 갑자기 lakini kwa ghafla tu hivi akaambia kwamba eti mimi nina haraka sana kukudeti na wewe ni sawa huyu ni kiwembe mshikaji utakaoamini hii weekend tutakwenda kudeti au unasemaje 하니까. unatakiwa unifahamu vizuri 그럼 또 보자. kwa heri 간다. wacha mi niende kwanza 저저 <laughs> 가기 전에 좀 온 김에 나랑 테니스 한 게임 치자. unatakiwa tufanye mazoezi kidogo ya tenisi kabla hujaondoka akaambia hapana wakati mwingine tunaweza kufanya hivyo ni msela tu umetokea tu from nowhere 이거 완전히 얼었네. akaambia una experience na masuala haya 진짜 잘생기지 않았냐? aufikiri kwamba anaonekana handsome sana gintai 그때 여자 선배들 그냥 난리 났었다 우리 둘 때문에. 쟤는 외모로 wengi mwa wasichana walikuwa crazy kwa sababu huyu jamaa ni very charm ndio maana yake 아 이것들이 이- 야 여자 yaani washenzi kabisa nyie nawambia mfanye practice huku bado tu mko hapa nashindwa kuelewa mbona hii ni shida hii unajua amenipa mshtuko kwelikweli 태어나서 Hii ni mara ya kwanza tu mtu amekuja kwangu na confess kwamba ananipenda, anataka kuleti na mimi. Mbona inatisha kweli kweli? Hivi ni kweli? Ni kweli kuhusu mtu ameconfess kwenye public, yani hadharani Yaani katika historia ni cha kwanza tu amekuja kukuona, alafu ana confess kwamba anakupenda. Nafikiri kwamba ni sina kutoka high school. Nani huyo? Asemi ah, ni mdadisi. Anafananaje? Ni handsome? Akaambia kidogo ni handsome. e mungu wangu we 그러는 거. sasa kwani unaona haya unachogopa ni nini <laughs> sei 야, 백승조도 baisojo anajua kuhusu habari hii kweli analijua ili huyu baisojo baisojo hayuko mbali alikuwa yuko karibu 그러니까 한이가 엄청 ni handsome 돼. amekonfesi kwa hani anasema kwamba itio ana mind kishenza ataka watoke wote auti hawa mabinti niwaambia kwa hiyo jamaa anawambia kwa hiyo 그러니까 kwa hiyo wewe hutofanya jambo lolote sio 그 한이랑 남자랑 hani mpaka dakika ya mwisho kamkubali huyu jamaa 돼지도 ina maana kwamba huto hujaogopa sasa kinachoshangaza kwani ni kitu gani hapa 걱정되지 kwa hiyo kwa sababu umekuja kuniona hapa wala sijajali na wala sijaogopa hata kitu kidogo yaani kwamba eti jamaa hana tawivu binti alikuwa anamsikia majibu yake jinsi alivyokuwa anatoa 아니 아니야? Ni kweli 교제 신청이라고? amesema kwamba anataka kutoka out nawe, 그렇게 큰 lakini sio dili, sio dili kubwa kiasi hiko. 별걸 다 좋아하는군. 어떻게 형제가 똑같아? 두려워하던 일이 찾아왔어 아니 정도로 귀여운 애면 내 언젠가 이렇게 빼앗길 줄 알았거든 이게 다 승조가 뒷짐지고 있어서 생긴 일이라고요. 그만. Na mambote yanatokea kwa sababu huyu mtoto wetu hajali, hayuko makini kabisa, akaambia mpeni uhuru wetu. Uhuru wake ni muhimu sana, ubinti apewe uhuru. 선배고 나보다 나이 한살 많. Ni mkubwa, 선배? halafu ni senior mkubwa kwake, 빼잖아요. 얼굴은 잘 기억 안. 나 s- lakini sikumbuki sura yake vizuri. 선수한테 걸린 거 아니야? akaambia, kwa hiyo uko attention sana huyo playboy yaani wewe tu unajipendekeza tu simple simple tu, hiyo sio kesi bwana. Siwezi kuacha hili swala. Mama anasema hili swala kuliacha peke yake hawezi kuliacha, kwa sababu binti ndio ikawa kaibiwa wale wengine si wakonfesi binti yeye anafuata tu wanashindwa kuongea ukweli kwamba i love you binti nakupenda sana sio hivi na hivi hasa ule alivyokuwa amekuja tu akamwambia binti live kwamba anampenda anamzimikia 내가 승조를 좋아하고 amekonfesi kwangu 갔더니 대담한 사람이야. kweli huyu jamaa ni mjanja kwelikweli yaani direct tu kaja kwangu tu andai kwamba ananipenda 자세히 보지 못했는데 hajamsogelea akamtambua kwamba yukoje. Hivi kweli anafananaje huyo mshikaji? Anaanza kumvutia taswira, akitaka kujua kwamba anafananaje yeye, kitu anachoona ni mshikaji huyu hapa. Yani ndio jinsi binti anavyoona, yani akimtathmini ule msela Gintai jinsi alivyokuwa amekuja, anachoona ni mtaalamu bwana Bai Sojo, ndio kitu ambacho binti anachoona. Sasa huyu Gintai, hebu tuangalie habari zake kwamba zinakwendaje. Hiyo ilikuwa ni episode ya 31. Hakika mimi sipotezi muda. Ngoja tuangalie mpaka dakika ya mwisho kwamba inakuwaje, kwa sababu hayo ni mambo mengine ambayo unaanza kuyaona kwenye picha hii hapa. Wanaita Love in Paradise kama kawaida. Kumbuka nilikuwa naye Awilo Studio, namba za simu ziko pale, mtaalamu na mkali wa kuuza mabufa yenye miziki mikubwa kabisa kama booster, mixer, spika kubwa na pia nakodisha. Ni mkali wa pale Kahe madukani kuelekea moja kwa moja barabara sokoni pale, na pia ofisi nyingine inapatikana pale Himo. Unaona mambo haya, usite kumtembelea, na pia ni muuzaji wa movie zetu zote kwa bei ya jumla pamoja rejareja. Haya ni mambo ambayo tutakuja kukutana nao baadaye, hakuna shaka mtongo. Twende tuangalie episode 32, sauti ya mkali mtaalamu DJM. Namba ziko kulia pale juu kwenye skrini yako. Karibu. Jab, hakuna shaka.